හොඳයි සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න ගොඩක් කාලෙකින් මම මේ වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකට එකතු කරන්න. මට හිතුණා අද විශේෂ තියරි එකක් ගැන කතා කරන්න. මේක motivation තියරි එකක් දීර සමහර වෙලාවලට අර්ථ දක්වනවා. එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී මිනිස්සුන්ව කැටගරයිස් කරන්න. මොන විදිහේ කෙනෙක්ද? මොන ටයිප් එකේ කෙනෙක්ද කියලා කැටගරයිස් කරන්නත් මේ වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරන තියරි එක යූස් කරනවා. මැග්ග්‍රගර් කියන පුද්ගලයෙක් තියරි එකක් ගේනවා තිරි එක්න් වයි කියලා එතකොට මෙයා බේසිකලි කරන්නේ මිනිස්සුම කැටකරයිස් කරනවා කොටස් දෙකට සමහරය එක් කියන කාණ්ඩයට මෙයා කැටකරයිස් කරනවා සමහර පුද්ගලයෝ වයි කියන කාණ්ඩයකට කැටකරයිස් කරනවා එතුර මේ තිරි එක් එකට වැටන කට්ටිය සාමාන්‍යෙන් උපතින්ම එක නෙගටව කොල්ටිසින කට්ටේ මේගොල්ලො වැඩ කරන්න කැමතිනහ කම්මැලි හැම වෙලායම මෙයාලා පුෂ් කරන්න ඕනේ පිරිවස්සෙන් ඉන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන මෙයාලෙන් වැඩක් ගන්න. නෙගටිව් කට්ටිය, negative type of people. Y category එකට වැටෙන කට්ටිය එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ටිකක් උපතින්ම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන කට්ටිය. highly motivated කට්ටිය. මෙයාලට කිසිම කරදරයක් නැහැ මෙයාලගේ. push කරන්න ඕනේ නැහැ, පිටිපස්සෙන් ඉන්න ඕනේ නැහැ, දුන්නු වැඩේ මග හරියද කියලා බොරු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලස්සනට වැඩ කරන් යන පිරිස. theory x එකෙන් කියන්නේ negative කට්ටිය, theory y එකෙන් කියන්නේ positive කට්ටිය. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ තියර එකක් වශයෙන් බලන්න නැතුව මේක සැබෑ වර්ක් ප්ලේස් එකක් දිහා බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා වර්ක් ප්ලේස් එකේ නෙගටිව් දේවල් කතා කරන කට්ටිය. අතන වැඩ කරන්න බෑ කම්මැලි අපෝ එපා වෙනවා. කිව්වොත් නෙගටිව් දෙයක් කියන්නේ කට්ටිය. එයාලා වැඩ කරන එක්කෝ එයාලා පුෂ් කරන හින්දා නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රධානියාගේ බැනුමක් අහන්න වෙයි ඒ වගේ දෙයක් හින්දා. වයි කැටගරිය අය එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ highly motivated. වෙලාවට වැඩට එනවා. උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා. සතුටෙන් ජීවිතය ගත කරනවා. ඉතින් මේවා යථාර්ථය තියෙනවා මේ තියරිස් කියලාම පෙන්නුවත් තියරිම නෙමෙයි මේවා රියැලිටි එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා theory x and y අද දවසේ මම කතා කරේ මම හිතනවා ඔබටත් මිනිස්සුන්ව තේරුම් ගන්න. නෙගටිව් කෙනෙක් දැක්කොත් මේ නෙගටිව් කෙනා ඇයි මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ කියලා දැනගන්න. කැටගරයිස් කරන්න. උනන්දු වෙන් වැඩ කරන කට්ටිය කවුද කියලා හොයාගන්න. මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.